Hai guys, jadi hari ini kita dapat paket dari Australia dari Delight Full Full Boutique. Tada. Thank you ya untuk si Nili. Sorry kalau sebenarnya salah. Oke, jadi mari kita langsung buka. Ini tuh surprise karena kita benar-benar nggak tahu isinya apa. Yai, yai, yai. Wow kita nggak pakai gunting di sini karena pakai powernya Thomas. Oh perfect. Oh dari sini aja Oke. Okay. Oh. What is this? Oh kita dapat makanan. Makanan makanan apa? Makanan Bali atau enggak? Makanan Bali. <laughs> makanan kenal sama Cicinas. Emang nggak? Oh my god kita dapat banyak. Mentos. dari dulu, kita dari dulu. Oke, oke, oke. Gitu. Cici punya ini kan? Kok dia pakai cincin beto? cincin nggak ini yang udah cincin aku tuh punya ini. Hmm. Oke, jadi pertama kita dapat snack, sweet and salty popcorn. Thank you so much. Nanti kita akan coba. Habis itu kita dapat melts for coating and decorating. Rasanya beda. Ini yang rasanya ini rasa white melts dan ini milk melts. Oreo juga. Eh rasa apa ini? Terus aku udah um, peanut butter. Peanut butter, thank you. Terus kita dapat M&M's. Ini yang almond, ini yang strawberry. Ini coklat. Terus kita dapat marshmallow, marshmallow squishy. Ini juga kita coklat. Dairy milk. Terus kita dapat banyak banget squishy. Oh my god jadi aku tadi bingung kenapa dapat plastik album battle yang udah bener-bener rare tapi kok nggak ada sushinya ya oke okay. jadi kita dapat plastik jadi kita dapat ini si gendut namanya album. mash mash bener gitu terus kita dapat lino lino hitomi marshmallow terus si Cina juga dapat mosh mosh sama aja pak tapi ini ini lollipop ini okay, beda Oh my god. Itu dari Mosh Mosh juga. Ini wish oh, Terus aku dapat ini. Ini kayak dinosaur gitu. By Bush or IBB. Ya, jadi di sini juga dapat ini Meet the Market. Hmm. Hai, ma aku nggak bisa. nah terus aku dapat album penguin yang aku Lucu banget. Terus di sini juga dapat hmm. I am Kyoku. Jadi sekarang kita mau cobain makanannya. Hmm. Kita mau coba yang marshmallow Sandra sama sweet and salty popcorn popcorn okay. oh susah open Cara popcorn mak hmm manis enak rasanya itu manis-manis asin itu teman eh. hmm. terus kita mau coba ya marshmallow aku nggak suka marshmallow jadi aku nggak makan itu Oh. Chocolate food. Chocolate. Pokoknya thank you so much untuk UIC Beauty udah ngirimin kita ini banyak banget. Nanti Sama yang Cicina juga belum punya squishy-nya. Nanti kita cobain oke okay, makanannya. Bye-bye. Bye-bye.